خطا خطاق انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سار انسان مدینے میں رہے ہیں بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے مجھ خطا کار رسار یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یوں ادا کرتے ہیں عشاق کمہ ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے بے اور دھیان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سار چھوڑ آیا ہوں دلوں جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دلوں جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں تیرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان